Zwei heiße Jahre Sieg und Widerstand. Wir gingen treu mit euch durch Blut und Flammen. Das bleibt in allen Herzen eingebrannt. Mit unseren Leibern hielten wir das Land. So lebten wir, so starben wir zusammen. In dieser letzten Stunde lasst uns nun von den gefallenen Brüdern Abschied nehmen, die überall in Spaniens Erde ruhen. Das ist kein Klagelied, wenn wir uns grämen. Wir brauchen uns der Tränen nicht zu schämen. Wir gehen zurück in eine andere Welt, als Partisanen, nicht als Veteranen. Wir bleiben weiter unter unseren Fahnen und wo der Feind sich auch entgegenstellt. Der Kampf geht weiter, bis die Festung fällt.